Eras unha vez un coiño branco que foi buscar coles a súa horta para facer un caldillo. Cando volveu, estaba a porta da súa casa pechada e petou. Quen anda aí? Dixo un vocerrón desde dentro da porta. Son eu, o coiño branco, quero entrar á miña casa. E a cabra cabresa lle. Se, se non marchas a presa, piso a cabeza. E aí vai o coiño branco correndo moita presa. O poiño branco, mentres andaba, atopouse cun boi. E lle dixo, eu son o poiño branco. E fun buscar coles a miña horta, volvín para facer un caldiño, e nela estaba a cabra cabresa, que se me pilla a cabeza, me esmaga contra o chan. E lle dixo, queres vir comigo? Eu non, eu non, non, que, mm, te, que teño medo, dixo boi mentre marchaba. Entón, o coelliño branco seguiu camiñando ata que atopou cun can. E lle dixo, eu son o coelliño branco. Fomos buscar coles a horta, volvín para facer un caldiño, pero nela estaba a cabra cabrexa, que se me pilla, me espaturra a cabeza. E, lle dixo, queres vir comigo? E dixo, can, eu non, eu non, non, non, que teño medo disocando tras marchar. O, mm, o coñiño branco seguiu andando cada vez máis porque pensaba que tiña xa casa nula, pero de repente topouse cun galo e díxolle, eu son o coñiño branco. Fomos buscar coles a miña horta, volvín para facer un caldiño, pero nela estaba a cabra cabresa, que se me pilla a cabeza mas má contra o chan e lle dixo, queres ver comigo? E o galo lle dixo, eu non, eu non, non, non, que teño medo. Dixo o galo tras marchaba. E o coñiño branco seguiu camiñando moi triste porque xa pensaba que non o podía recuperar. Ata que topou unha formiga. E dixo a formiga, estás ben? Que che pasa, coñiño branco? E o coñiño branco dixolle que foi buscar unhas coles a horta eh, volveu a casa para facer un caldiño, pero nela estaba a cabra. Entón, um, a formiga dixolle, Veña, eu vou contigo. E alá foron os dous á casa da, do pelliño branco. Cando tocou a porta a formiga, e dixo, que anda aí? Un bozarrón de, de dentro da casa. Son a cabra cabresa. Se non marchades a presa, písovos a cabeza. Pois eu son a formiga rabiga, que si non marchas, pincho che barriga. Entrón o cabra botouse a rir e foi a formiga polo burato da porta e zas! Doulle unha... unha pinchada no cu. E a cabra cabresa marchou a presa. Entón a formiga abriu a porta co branco e fixeron o seu caldo. Luego, comer eh, todos felices.